e un nome dell'abitante dell'isola che dà un nome all'isola. Tanto si accorge che era chiamata Puzzadia e perché saremmo amistati i Puzzo. Punto di premura da sfassà, Calistea. A Cortica non si è mai chiamata Calistea e un nome Carodot aveva dato a un'altra isola, Santorina. Awa se mitrausettesimo e usestu secolo prima Cristo. Un nome conosciuto è Chirnos, Curnos o Sirnos. Sirnos è la trascrizione in latina di un greco Curnos, Chirnos. Gli abitanti sono i Chirniani o i Cirniani. Cirniani. Curnos venne di Cherne parola veneciana e significa a terra più allontanata o coro o a terra frastagliata a un nome di Curno si può aggiungere che Antonio Montegiani, a XVII secolo, parla di Vidioli d'Eracles, Sardo e Sirno, che danno i suoi nomi a Sardegna e a Curnos. Un'altra leggenda è che una pastoria di Liguria seguitò la sua banda sino a Corsica, franchendo il mare. Eh, eh. donna si chiamava Corsica o Corza. Qui i latini si impongono il nome di Corsica, qui i Corsi. Sta parole déjà dans l'antiquité grecque cu i corti o i corzoi et cortica, diciamo. qui, et avariani qui chi erano nomi dati dagli abitanti stessi, dai corti, a cortica, eux stessi. Corte vuol dire montagna coperta di divoresti. Un nome corti è assicurato da Lucius Calpurnius Pisone, al III secolo prima Cristo. o ica significando que apparteni a. A cortica apparteni ai corti. Ou allora forza seria um imprestito romano ao libiano cortiche. Così si compie questo video, spero che vi piaciuta. a tchuss!